O índice de produción industrial ten disminuído en Galiza un 4,9% en Xaneiro, consecuencia da caída experimentada por todos os sectores, sobre todo o descenso da actividade no sector naval, na produción enerxética, na confección textil e na metalurxia. É dicir, todos os sectores que foron e deberían seguir sendo o piar da industria galega son precisamente os que máis caen. Según os datos do INE, Galiza ten, tamén foi a comunidade onde máis baixou a produción industrial durante o ano 2014, mentras que se incrementou no conxunto do Estado. O índice de produción industrial tivo unha caída dun 4% en Galiza e un ascenso do 1,4% a nivel estatal, inda que a produción industrial aumentou o pasado ano en 10 comunidades autónomas. Tamén os precios industriais creceron en oito comunidades autónomas, pero unha delas non foi Galiza. Galiza foi unha das cinco onde os precios industriais descenderon. O produto interior, os datos do produto interior bruto revelan que o negocio da industria galega está baixo mínimos, o seu menor nivel dende o ano 2005. Hai que remitirse ao ano 2005 para topar un volumen de negocio tan menguado. O valor engadido bruto foi de 9.130 millóns de euros o ano pasado, un 4,5 menos que en 2013 e un 11,2% por debaixo de 2008. O peso da industria sobre o produto interior bruto a prezos de mercado era superior hai 10 anos, algo máis dun punto porcentual, donde o sector xeraba o 17,5 da riqueza galega e hoxe só supón o 16,6, é dicir, un punto menos. A marcha do sector industrial que xenera os postos de traballo mellor remunerados e sirve de tractor dos servicios non dá mostras de mellora por moito que o Partido Popular insista en que estamos na recuperación. Por cada posto de industrial, o decía a voceira de AGE, no sector naval de Ferrol se xerarían catro no sector servizos porque son sectores que tiran da creación de emprego posto que son sectores con salarios moito mellores e máis dignos que o sector servizos. Debemos potenciar os sectores productivos. Navantia ten que dedicarse a traballos de valor engadido, como plataformas offshore, para competir a alto nivel e non contentarnos cos pequenos floteis. A Xunta debe empregar as súas competencias en política enerxética para que non se volvan a repetir conflitos como o do Alcoa, Celsa, Celsa Megasa, Ferroatlántica ou SGL Carbón, en busca dunha solución definitiva que ofrezca precios competitivos á industria. Os altos cortes da electricidade provocan gran incertidumbre na industria galega. Cada vez son máis as voces que reclaman un marco enerxético estable para as empresas e últimamente os economistas galegos consideran que o goberno debería garantir un prezo competitivo <clears throat> da enerxía a empresas como Alcoa ou Megasa. A proposta de obligar os camións, outra das iniciativas de maiores dimensiones a circular polas autoestradas, vai en claro presuicio da industria galega. É evidente que nun territorio periférico, o transporte encarecerá moitísimo o produto, facendo as nosas industrias menos competitivas, que xa o son bastante por mor dos impostos aos hidrocarburos. As diferencias que hai entre o precio dos combustibles en Galicia e o resto das comunidades non deixaron de crecer dende que a Xunta, en 2013, decidiu elevar o tramo autonómico de hidrocarburos ao seu máximo permitido, 4,8 céntimos. Mentras tanto, nese mesmo momento que Galiza marcaba o prezo prezo máximo para os hidrocarburos, a medida tuvo outras mm, solucións en outras comunidades. Por exemplo, o goberno navarro eliminou a taxa dos carburantes, en Cantabria rebaixouse e despois eliminouse este ano, en Castilla e León tamén rebaixouse a 1,6 céntimos, o que deixa a Galicia como a comunidade con maior presión fiscal. Polo tanto, remátaseme meu tempo, Vou dar o apoio a esta iniciativa porque tamén tiña a situación do solo industrial como se empregou para contentar a alcaldes e non para dar solución real ás necesidades industriais do noso país. Por lo tanto, o apoio do Grupo Mixto a esta iniciativa e esperamos que o Partido Popular, polo ben do noso país, se plantese realmente un plan de reindustrialización porque senón nos convertirán a Galiza nun país dependente que é o peor que nos pode pasar. Nada máis, muchas gracias. Moitas grazas. Grupo Socialista, señor Losada.